E aí, pessoal do canal, vamos fazer aqui uma partida online pra vocês. E o Zangief tá enfrentando aqui o Ed. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou dar a minha cabeçada. Ladrão! vida eu ia dar meu pilão, não deu certo, mas agora deu. Esse golpe do Ed, ele é invencível. Tomar cuidado pra não ficar tomando. E fora essa bola que ele solta... Ele... Oh, de, no... de novo? Tem que ficar muito esperto nesse golpe. Porque ele, ele gosta muito de ficar soltando isso, que eu percebo. Esse raio dele é pra puxar, né? personagem. E agora tá fugindo, pode não. Deixa eu te pegar pra você ver. Ixi, saí tá do gol. Toma. Round two. Agora nesse segundo round eu vou ter que estar esperta. Pra não perder aqui as minhas vitórias. Calma! Toma, meu especial na sua cara! Vai, Zangief! Ele sozinho dando o golpe dele. Começou a soltar a bola. Sai! Vou te agarrar de novo! Fazer farofa. Eita, foi sozinho. Fazer farofa. Ah, tô ligado que você só vai querer ficar dando isso agora. E eu venci. Round 1. Fight. Começou. Vai ficar nervoso. Ah, para de ficar dando isso. Toma minha porrada. eu segurei o pau. Nossa. Foge não, que eu tô indo atrás. Ih, começou com essa bolinha. Vem, que eu te tá? agarro, coloco no jeito. Errou! Eita, eu ia pegar ele de novo. Vem, vem, vem. Toma! É isso aí, o Zangief número 1. Um. Vem. Tá, calma. Toma meu especial na sua cara, minha fura inteira, cavando o chão. Vá pra trás não, que eu vou atrás de você. Tá com medo, né? Hum. calma. Daqui a pouco você quebra, quebra o controle desse jeito. Tá apertando tudo. Ai, E hum, foi sozinho. Vai, me deixa! Ih, fogão de novo. Ó. Tá decisivo aqui o negócio. Ai, não pegou! Vem. Eu tô indo atrás de você, vou te agarrar. Puxa vida, ele deu justo um golpe Oh, man. Ah, ganha, ganha uma aí, vai. Vem. Especa agora. Calma. Toma. Tá pro chão. Vem aqui, não foge não. Para de ficar fugindo, pô. Para com essa porra aí! Tá nervoso. Foi só jogando pra cima. <laughs> Equipe vadia, deixa eu arrumar você de novo. Para de ficar indo pra trás. Isso que é uma putaria! Ah, tudo bem, vai. Ganha uma aí. Não consegue, né? You lose. Round one. Fight. Vamos lá para uma vitória. Calma! Nossa, ele tá nervoso aqui, não deixou fazer nada. Toma aqui. Fala aqui, é fica direito. Sai. Vem que eu vou te agarrar. Dando um passinho para trás. Vem, pa... para de dar os três passitos. Vem aqui, direito. Sai, volta, fica no seu lugar. Ai, eu errei. Toma! Eu não te vi nada. É, deveria ter dado um pilão. Oh, man. Round 2. Fight. Aqui. Para de ficar dando passito para trás. <laughs> que eu vou te agarrar. aqui, eu não nada. Ai, sozinho toma aqui. Bomba, a cabeçada, a, o a minha buzina, a bonita vermelha. Ah, valia, não fique quieto. Zangief ainda tá número 1 um ali, ó. Vai, Zangief. Vamos. Ué, é, foi isso? isso. Ó, deu a louca. Deixa eu! Eu preciso lutar, senão eu vou perder! de perfect, perfeito! Ai, meu Deus! Sai! Eu preciso dar uma porrada! Quase, gente! Toma! Ai, eu não desisto, não! Eu perco, mas de perfect... De perfect não, né? <laughs> ah, ganhei aí! Tá bom, tá bom! Agora é outra pessoa jogando com Ed. Hoje só tá vindo esse Ed pra mim. O que que tá dando? Cara, que mãos ao alto, nada. De novo. Vem, ficar festa pra você. Hoje só vem o Ed pra mim. Caraca. Ó eu tô bem esperto Pro seu lado. Eu não vou perder mais não. Mangekyou Sharingan. Opa! Tá achando o quê? Que vai ficar pulando aí? Toma na sua cara de novo. Falta um risquinho aqui, viu? É, pode não, Kochaga. Toma na é hoje. Round fazer Sai daqui. novo. Agora ele tá esperto, ó. Vem pra tá trás, tá com medo. Agora aparece. Quem joga com esse personagem, comente aí embaixo. personagem, que ele é muito bom. Ladrão! eu tenho que defender, né? Senão eu tô o golpe da bola. tinha mais é sangue nenhum. Round 2. Vem aqui. Dá uma na cara. É. Sai. Volta. Bomba, a cabeçada na sua cara. Sai. Vem você com essa bola de fogo. tá com medo, né? É. Devagar. Você vai morrer, não adianta. Toma, cruzada. Não adianta. Ai. Tá esperto. Vem. Eita. Tá aí, ó. Lutando, dando de tudo, tudo de si. Tá sem sangue e tá infectando. Tem que te pegar. Eita! Cara! Tem tá que estar esperto aqui, senão eu vou perder. oh. <laughs> Ah! Eita, tá achando que no meu chute ia tudo, não pode. Surprise, motherfucker! Toma! Quase que acaba o tempo, gente. Olha. Final Mas o que é? o melhor. Ela, para Poxa vida, faz uma agarrar! Eu que fiz cagar! Calma. Eita, só dá isso. Né? Toma. Fica aí nesse canto que eu não... não acabei deu certo. Deu um golpe nele. Ali. Ele te dá sozinho. Ah, <laughs> não morreu ainda! Poxa vida! You lose. Round one. Fight! Toma, guerrada. Não falta nada. Toma. Fica aí. Pedi pra você sair. Fica aí. Calma. Calma tá infinito. Calma que eu vou te pegar. Dá, dá, dá essa bola aí. Opa! Vou te agarrar. Ah, tá indo pra trás por quê? Ei, é, vadia! Se livra o negócio aqui, ó. Vem com dois pés. Para de ir pra trás com medo. Oi, meu chato. Ah! Olha, me enganou. Foi lá pro outro lado. <laughs> meu pilote sozinha. Ah! Sai defendendo. Tá indo sozinho. Tá dando um golpe sozinho ali, né? Uhum. Toma, chulesada! Sai! Tá. Sai desse cantinho. Calma! Ih, O miserável é um gênio! Vamos aqui, vai. Tá quieto. Toma de novo. Tubas, mas você vai morrer. Tá quieto. Ah! Tem que estar quieto aqui, senão... Vem. Ih, tá com medo, né? Tá com medo. Para de fugir. Toma! Meu, não tinha saída. Ficar com comigo, tá na cara. Fight. Vem, vem. Fica aí Tá bom, tá bom. terminei Um monte de magia. Coitado do NF. Ele... Ai. Ah, Caía é. por cima, por baixo. Ah, volta pra lá. Eu não terminei. <laughs> Fica aí. Calma aí que não vou te agarrar. Vou lhe dar o golpe inesquecível dele, gente. Fica aí. Gente, gente! Matou aí! Toma! Vai, ZNF, só no agarrão. <laughs> You win. Foram muitas emoções nessas partidas. Então, até a próxima. Tchau!